Sí, hem publicat el número 100 del butlletí electrònic, exacte. T'ha arribat. Ah, t'ha agradat. Gràcies. Doncs, doncs amb la difusió hem arribat a un cloud 68. Sí, estem molt contents. Gràcies, gràcies. Escolta, diu el president que hem perdut la votació per no tenir prou likes ni cap causa oberta al Facebook. Em sents? Ja m'has recomanat a LinkedIn? Vinga va, que m'ho demana funció pública per al concurs de trasllats. Sí que ha canviat recursos humans. Miren el meu horari per Big Data i ja no cal que fitxi. Sí, d'acord. Ara resulta que l'alcalde està emprenyat perquè no ha pogut tuitejar el ple d'aquesta setmana. Companys, em sap greu. Aquest cop no podré assistir a la reunió de l'Eixit ni fent un Skype. Us enviaré un missatge pel Google Plus i potser fins i tot un DM. Ja ho saps, ara les convocatòries de reunió les farem a través del grup de WhatsApp. Happy holidays, my friends. I recordeu, sempre es pot innovar.